Hola, avui fa 10 anys que l'AICA em va aprovar el domini.cat. Un èxit sense precedents perquè som el primer domini lingüístic i cultural del món i a data d'avui en tenim 92.000. Moltes gràcies a tots vosaltres. Gràcies. Per molts anys. Molts anys.